te dizer o que acontece com meu sentimento. Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo. Com a pouco a solidão e o silêncio me abraçam. Minha alegria passou, só as lembranças de amor me dão paz. Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento. deseja te ligar correndo. Pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam.